Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпуса Выживания, и сегодня мы вам расскажем про новую боевую форму Триарий. Горловина теперь застегивается более комфортным способом, и отсутствуют открытые части жесткой липучки. Для комфорта при носке снаряжения в плечи вшит демпфирующий слой из тонкой 3D-сетки. Нагрудные карманы сделаны плоскими по профилю, но объемными при заполнении за счет складок, а над карманами нашита липучка для идентификационных знаков. На кителе имеются интегрированные налокотники, обшитые снаружи кордурой плотностью в 1000 ден, что гарантирует высокую износостойкость этой детали. Регулируются налокотники двумя липучками и изнутри имеют флисовую подкладку для комфорта при долгом ношении. Наплечные карманы смещены чуть вперед, закрываются на вертикальную молнию и снаружи полностью покрыты липучкой. Обхват манжетов регулируется липучкой. китель закрывается на двухстороннюю молнию. В клапане мы отказались от липучки в пользу удобства, при этом клапан сам по себе не открывается и липучка ни за что не цепляет. На лопатках имеются клапана, которые обеспечивают свободу движений. Брюки застегиваются на молнию и две кнопки. По бокам имеются подрезиненные утяжки. Вся область поясницы имеет демпферную вставку по аналогии с плечами на кителе. Сделано это для удобства ношения жестких пистолетных ремней и повышения термоизоляционных свойств, однако при этом вставка не мешает вентиляции. Спереди находятся два объемных косых кармана, имеющих снаружи двойной слой ткани. Сзади вместо карманов нашиты платформы Молля 2 на 3 для крепления нужных вам подсумков. По бокам на штанинах находятся плоские карманы, набирающие объем при заполнении. Это позволяет при пустых карманах не выглядеть как человек в шароварах, а также уменьшает вероятность где-то за что-то зацепиться. Внутри каждого кармана находятся две резинки, в которые вы можете вложить дополнительные магазины атака или, например, бутылку с водой, чтобы она не болталась. Помимо резинок, каждый карман снабжен еще внутренним кармашком под мелочь вроде телефона или ключей. Помимо основного пятиугольного клапана, который легко открыть даже в самых толстых перчатках, карманы открываются еще и фронтальной молнией, что дает доступ к содержимому, например, в автомобиле. Также спереди имеются два врезных кармана на молнии. На брюках имеется интегрированная защита коленей. Выполнена она в виде тройных наколенников из кордуры 1000 ден с мягкой вставкой в каждой из трех деталей, демпферной вставкой аналогичной с поясницей и плечами, а также флисом изнутри для комфорта при долгом использовании. Регулируется наколенник по ноге двумя подрезиненными патами. Защита колен всегда остается на своем месте благодаря вот этому подрезиненному элементу, напоминающему гармошку. За счет этого мы смогли отказаться от не самых удачных материалов вроде спандекса, но смогли добиться неподвижности наколенника. При правильной регулировке, где вы его закрепили, там он и останется. Снизу штанина утягивается тонкой стропой. А затем, воспользовавшись случаем, мы решили устроить нашей форме стресс-тест. подведем итоги. Несмотря на все издевательства, как основная ткань формы, так и интегрированные вставки отлично справились со своими задачами. Воротник, подвергшийся стиранию кирпичом, имеет только мелкие потертости. Самые серьезные повреждения форму получила только на стеклах. Тут имеются несколько сквозных отверстий, но этого вам стоит опасаться только в том случае, если вы собираетесь кататься по стеклу. Калиники же только испачкались и имеют пару зацепок. Также стоит отметить, что все детали, подвергающиеся повышенным нагрузкам, будь то карманы кителя или шлевки на брюках, прошиты дополнительными закрепочными швами. В общем и целом форма показала себя очень достойно. Она отлично подойдет как для краткосрочных операций, так и для долгого ношения. За весь день испытаний не появилось никакого дискомфорта ни в локтях, ни в коленях. Если у вас остались еще какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях под видео или в нашей группе ВКонтакте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.